idiota. tia da perua não cega. Tia da perua. Tia da perua. a tia da pressa. Ai, sério, dá vontade de fugir, como se ela, ela se atrasa. Ai, gente, ela ali, a Tia, tia, tia, tia. Tia, tia, caramba, vem cá. Cadê a tia? A tia sumiu. Aquela tia é doida, mas vamos dormir, né, mana? Aqui tá tarde Bem, vem, bem, tu dorme comigo, já feia. Tem você, não vem não. Como que deita, mãe? Socorro, socorro. Ô, mãe, deita no travesseiro, né? Ai, que demora, viu? Aff, desisto, vou dormir aqui, Bom dia! Já amanheceu dia, não consigo dormir. Ai, mano, aqui é ó, toma leite. Aqui ó, pega. Eu não quero. Isso não é leite, mano, eu acho. Aqui é suco que a tia já colocou. Não é. É leite, a tia que deu, a tia. Sei muito bem, mas eu tô achando que é outra coisa, mas tá. Tá, Vamos deixa eu ver aqui. Nossa, gente, os carros é mó caro, mas... Nossa, esse carro é, mó... parece ser mó barato e grande, né? Ai, esse carro é mó feio. Não, é mais... Nossa, esses carros... esse carro aqui calo é tudo feio. Nossa, olha esse daqui, que horrível, gente. Ai, e nossa, esse daqui é o pior do mundo. Ai, aquele carro é baratinho e é o mais muito bem esse carro aqui, ó, é o mais barato e o mais bonito. Só que não, esse é Ferrari. Que é cala pra caramba. Caramba. é Deus me livre, não vou comprar nunca. Deixa eu ver. Nossa, gente, é 1.299 dólares. Eu sei quanto Ai, é. a tia, a tia, corre pra frente, corre. Corre, corre, a tia, tia, tia, tia. A tia, a tia, a tia, não A tia, tia, tia. Tia, meu Deus, tu demorou é demais. Tia, meu Deus. Tia. Deus. Tia. Você demora é demais, gente. Não é responsável. Agora vamos dormir de vez, senão essa tia aí, ó, ela vai nos matar, vai. Vai logo, meu Deus. Ô, minha filha, você tem que Cadê dormir no travesseiro, né? Não, esse peixe é do tamanho do mundo, cabe quatro crianças aqui. Ai, sei, aham. Uhum. Já estamos na cama, tá doida? Mas a gente já tá dormindo, tia. Que bicha doida. Ai, gente, eu tô escorregando. Essa... Esse berço é muito pequeno. Esse, não é... Esse, esse não é pequeno. Ai, sério, eu odiei. Esse berço, ele, ele fica escorregadinho porque ele é meio tonto. Por que é meio tonto? Mano, você não tá vendo? Ele tá meio dam bambo. A perna dele tá quebrada. Hum. Olha, tio, tio. Olha, olha, tio, o que, ela tá falando? Ela tá pensando. Hum. Você não sabe o que é pensar, não? O que? Ô, minha filha, ai, cansei de dormir nesse travesseiro. Eu vou ficar aqui no chão, vou pelar no chão. Ai, até o chão escorregadinho nessa coisa. Ai, meu Deus, eu não consigo. Mano, eu tô escorregando. Mana, mana, me ajuda a bater a casa, ser a cabeça. Ai, me ajuda a levantar, vai. Me ajuda. Ai, levantei. Papai, ai, papai. Ai, papai. Mana, mana, mana, tia, tia, tia. Ai, tia, tu vai dormir, vai dormir. Vai dormir agora. Ai, gente, eu vou dormir aqui mesmo. Tô nem aí. Eu vou dormir aqui em cima da sua cabeça. Ai, ai, gorda. Gorda não. Gorda não. Ai, essa gorda. Ai, gata. Se ela dormir em cima de mim. Ai, tia nada. Tu para. Tu para que tu é feia demais. Tá não, não pra mim. Eu não quero pegar sua ferula. Já fez. Ô tia, dá roupa, dá roupa. Tia, de mim, cima de mim. Dá roupa. Uau! Ai, gente, eu tô ansiosa pra essa notícia. Eu vou me trocar aqui. Cadê? Vamos logo se trocar. Sim trocar também que eu vou colocar uma cara Olha, é assim, é de tesouro. tem um monte de roupa, caramba, como eu vou fazer pra escolher uma? Olha a quanto de roupa a tia deu. Caramba! Aqui tá? até Sério, gente. Aqui, ó. Ai, que vestido lindo. Odiei. Ai, gente, eu não tô entendendo mais nada. E você odiou o vestido? Não pode de dia vestidos, a tia já falou. É o que tem pra hoje. É o que tem, né? Cadê, gente? Tem tanta roupa aqui. Ai, eu amei esta. Ai, já tô... Eu gosto de macacão. Ai, eu tenho uma maquiagem aqui eu que gosto eu vou de usar. Macacão. Tô nem aí. Vamos ah. ver. Olha essa Ai, ah, mas ai, esse macacão não é muito oh, apropriado oh, meu, Paquinho. Oh, oh. Ai, a tia tem um cap... uma roupa com capuz. Ai, ela me deu... Ai, tem uma coisa aqui. Amei, amei meu visu. Olha a minha roupa que a tia me deu. Quero, olha essa roupa. Nossa, tá aparecendo seus peitos. Fum, fum. É. Apertei. é. <laughs> Ai, eu... Ai, meu Deus. Coisa mais feia. Pega tá cala. Ai, gente. Ai, eu amei essa. Tá, vai logo. Que colar a tia... tá se tocando também. Ai, gente, credo, a tia é muito feio. Feia é tu. Não, mas a tia é feia. Olha isso, gente. Ela tá meio coisinha. Ai, vou tomar meu leite. É igual você. Oi, tu cala a boca, tua feia. Ai, tu não, cala a boca, você é feia. Ok, é? a notícia que tem aqui. Ai, meu Deus, meu Deus. Fala! Ai, meu Deus, eu vou chorar, vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou chorar, eu vou derrubar o preto. Tá louca? Você nem consegue, você não consegue nem pegar essa mamadeira de leite, imagina um prédio. Ah! Eu vou pisar até estourar os vidros. Hoje ela fez vozinha doida, gente, tô bola. Eu fui. Mana, mana, mana, mana. Deixa eu te contar uma piada. Qual é a piada do pônei? Pônei eu, <laughs> hehe. ah!

Não, assim, ah, que capô, minha filha. Ai, sei lá, não conheço o carro, meu Deus. Olha, gente, que cor do carro linda. Ai, eu hum, amo azul, Ela não gente. sabe as casas. Ai, você não sabe onde é a vizinhança. É caramba! É ali, tia! Meu Deus! Meu é Deus, eu tinha muito burro. Meu Deus, sério, eu tô chocada, chocada, chocada. A gente vai pra casa. É, a gente vai pra casa viver se felizes para sempre ou para nunca. <laughs> Não. Tá, vai ter que cortar, né, gente? Ela manda. Ai, essa feia é muito chata. É, né? ela é muito mãe. Gente, posso pegar uma da que é mamãe agora. Por que cortar essa parte do vídeo? Ai, meu Deus, ela tá dando a volta. Até que tem pico. Ali, ó. Ai, isso. Reto, reto. Ai, a minha casa, deixa eu spawnar ela. Deixa eu spawnar a minha casa. Aqui, ó. Ali a minha casa, a minha casa. Uma Ferrari, uma Ferrari, Ai. uma Ferrari, eu quero. Você tem Ai, você é doida, você pulou do carro, você é. quer morrer? Quero. Tia véia, gente, ali é a minha casa. Ela tá passando pela cama, gente. A gente vai levar uma multa daquelas. Ai, falhou, tô em casa. Vamos entrar, entrar aqui. Pronto, gente, ai que rica. Ai, ela tem uma TVL2. Ai, ela tem um chuvelo dos chicos, viu? Ai, ai, minha filha, ela tem um berço. Um berço? Ai, mentira, então, olha a cama dela, que modelo. Mas então... Mas então, pessoal, foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma historinha bem curtinha, né? Porque é do Não, não foi curtinha muito não, né, maninha? <laughs> é, mais ou menos 5 segundos. 5 <laughs> segundos. Só que não, né? <laughs> é, 5 minutos, tá, gente? É aqui, ó. É, tá bom? Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mas então, pessoal, me segue no Roblox, segue a minha maninha, que é a garota, a Mel Rudão. Beijos do Bananico Virtual à Distância, entra no meu grupo do Roblox, me segue no Roblox. Beijos do Bananico Virtual à Distância, falou!